zuek kotxe bat erosi behar dezutenen, zertan fijatzen zeate lehenengo, zer da lehenengo pentsatzen dezuena. Aber ze koloretakoa dan, e, ze marka, ze modelo, zen bat ate dauzkan, ez dakit. Zuetako norbaitek pentsatze aldu bentanilak automatiko edo manualak aldian. Ez, inorrek ez, bueno, badik bai. Zu imaginatu konduzitzen zua zela. Karreteran, lasai lasai eta derrepenteiz istripu bat izaten duzu, zerbait ateratzen zaizu karretera eta bolantazo bat eman beharra daukazu eta atera ikesea bidetik. Eta imaginatu karretera ondotikan ibai badijoala eta bolantazo ematen dezunen ibaira erortze zehala. Nola ateatzen zea kotxetik kotxia ibaira erortze baldin bada. Atetik ezin da, ez baldin badezu behintzat, justu, ba erortzen aidan momentu hortan irikitzen atea. Ze kanpoko urak itxendion presioak ez dio ez du uzten atea irikitzen. Egin barko zenukena da itxoin kotxea ondoratu arte eta kanpoko eta barruko presioa berdinduta da honen ordun iriki alko zenuke. Baino ez da plana itxoitea kotxea onditu arte. Bentaniatik atera barra daukazu. Ez pali madukazu behintzat, bueno, goikoa irikitzen den sistema horietakon bat. Eta bentania irikitzeko sistema hori elektrikoa baldin bada, uretar hortze horrek ez du funtzionatuko. Elektrikoa baldin bada, uretan ez du funtzionatzen ba, nola berdin berdin funtzionatuko Mani Manibelai emango jozu eta tuki tuki tuki jetxingo da lehioa. Ni ontaz oso seguru neon, nere logikak esetezun, elektrikoa baldin bada, uretan ez du funtzionatzen. Baina, jake bideoa grabatzeko asmoa neukan, pentsatu nun egokin zala lehenago konprobatzea. Nik ainargi neukan hau, hola zala. Ta nola ez deten nere kotxea ibaira botako ikusteko aber irikitzen dan edo ez, ba interneten ibili naiz informazio bila. Artikulu batzuk irakurtzen, foro kotxe zen, eta YouTubeko How to escape from a sinking car bideok ikusten. <laughs> eta irakurri detenagatik atean kontuakin arrazoia neukan, zuzen neon, baino, bentanillarenakin gauzak ez daude ainargi. Ikusi detenagatik, automatikoak dian bentanilla horiek ere, berez, uretan, minutu batzutako funtzionamendua mantentzen duen. Ni ez naiz fiatzen, nahi ez dit bat ere seguridadea maten. Eta beste leku batzutan irakurri dut, Bentanila irikitzeko zailtasuna ez da inbeste sistema elektrikoa na edo. Baizik eta, ateakin bezala, kanpoko ura bentanilaren mailara iritsita baldin badago, presioa ingo dula eta indarra handia beharko dala geisteko. Orduan, sistema elektrikoakin edo manualakin berdin-berdin kostatuko litzatekeela. Eta ze ondorio atera dut guztiontatikan, Bueno, ba, nere kotxea asko gustatzen zaitela, ze aurreko bentanilak automatikoa dira eta atzekuak manualak, ondo, Eta bigarren ondorioa da, maio txiki bat erosiko detela kotxin Automatikoa faiatze baldin badu, eta manualak ere bai, maioak ineman, bentaneia puskatu, eta ale. Eta hoxe da kontatu nahi nizuena, egia esan, hoi da kotxekin daukaten obsesio bakarra gainontzekoak, ez dit asko ikin porta. Ba asko bideo bikusteagatik, urrengo arte, aio! Ba bai, gauza hauetan pentsatzen aitzen naiz.